Я замерз и хочу домой. Но сначала я хочу узнать, зачем люди на крещение ныряют в прорубь. Сам я тоже было хотел нырнуть, но не готов. Сначала узнаю, зачем другие это делают. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а вы зачем в прорубь ныряете? Не знаю, очищаюсь. Очищаюсь, грехи смываю свои. Каждый год. Помогает? Ну, не знаю, если самовнушаешься, то, наверное, помогает, скорее всего. Самовнушение, скорее всего, я так думаю, больше. Ну и приятно в холодной проруби понырять. А много грехов? А, ну, есть немного. А какие? Давайте исповедуемся. Исповедуемся? Ну, вбивание алкоголя. Курение. Все, то есть вы теперь не курите, не пьете? Да нет, снова начинаю грехи зарабатывать новые. В следующем году снова пойду их смывать. Отлично, попробуйте. Жарко? Так ведь холодно. Оборот, жарко, вы что? Ничего не понимаю вообще. Зачем вы ныряете в прорубь? Зачем? Потому что я, я думаю, что это мне поможет э, жить и вообще сил придает. У меня воля, волю мне нужно без духа и без воли невозможно жить. Я родила младшую дочь э, в проруби. 17 на 19 в 4 часа э, ночи. Ну, она у меня Кристиной назвала. Ах, блядь, хорошо такая! Ништяк! Вообще здорово! Вот сразу видно, человеку хорошо. Зачем? Чтобы грехи все свои убрать. Вот. Это святой праздник. Как раз когда окунаешься, все свои грехи смываешь. А какие у вас грехи? Очень интересно. А грехи – это лично. Вон там кто-то матерится, хорошо. Это то, что нам нужно. Зачем они пришли нырять в прорубь не матеряться тут? Зачем люди ныряют в прорубь? Ну, традиция, наверное, народная такая. С давних пор появилась, разве нет? Это нормально, мне кажется. Есть же каждой, каждой культуры должны быть свои, я не знаю, ну, традиции. Ну, были бы бабки, ехали бы на море, хули на море бы ныряли. <laughs> А должны чем-то удивлять людей, каких-то там иностранцев, я не знаю. Но все равно это, я не знаю, ну, это интересно же, наверное, каждому. Вот вы вот стоите с микрофоном, замерзли очень. Вот вы очень. Ну, а вот короче... я нормально вот, себя чувствую, искупался хорошо, мне приятно. Также посмотреть на, вот, на людей, которые ждут. Они смотри, сколько народу там ждут. Они же вот ради этого ждут, стоят вот, по, по, по, по два, по три часа. За веру, за веру, исключительно за веру. За, я верю в Бога. За, за что? За веру, чтобы сдать экзамены. Я хочу сдать экзамены, поэтому я нырнул в прорубь. Вы учитесь в духовной семинарии? Нет, я учусь в политехе, мне нужно сдать термех. Пожалуйста, поставь мне тройку, Саидзянович. Вы что, хотите нырнуть в прорубь? Конечно, хотим. А зачем? Боимся. Зачем? Честно только. Ощутить, что там такое. Я как зимой купаться. Там очень холодная вода, я так могу вам сказать. А нет, давай, давай, давай. давай, давай. Да и все уже после. Полотенца. Аня, где? Холодно! Холодно, отвечаю, холодно, очень холодно. Фу, сейчас разогреюсь, наверное. А некоторые говорят хорошо. Хорошо, хорошо. И хорошо, и холодно. О, прям не чувствую сейчас ничего разогреешь. почти что. Отвечаю, искупайтесь тоже, прикольно. Не плачет даже, молодец. Скажи, зачем ты нырнул в прорубь? Пюра жизнь, надо попробовать, я ведь русский, значит трезвый. Все пробуют. как? Вообще тепло, нормально, чувствуется так, ништяк. А вы не пробовали? Нет. Мне просто интересно, зачем люди ныряют в прорубь? если ты крещеный, я думаю, как бы вера, ну, ну, все делают, так и надо тебе тоже. Блин, что она такая холодная? Жесть, я не умру? Нет, нет, давай, держи. Держимся. Спокойно. Скажите, зачем вы нырнули в прорубь? А вы там что снимали? Вы же не будете это показывать? В смысле? Ну вы там как снимали, как я ныряю. Мне просто нельзя было здесь находиться. Вы не будете это показывать? Да нет. Спасибо. Кому показывать вообще? О чем вы? <laughs> Зачем мы это делаем? Ой, господи. Ягашиха Тудей. Подписывайтесь на наш канал. Лайкайте здесь, здесь и здесь. Привет, с вами снова Ягашиха Тудей. Сегодня мы вновь попытаемся узнать ответ на вопрос, зачем люди ныряют в прорубь зимой в холод. Вчера ночью было очень темно, и я так ничего и не понял. Попробуем разобраться сегодня при свете дня. Кстати, мы находимся на Мотовилихинском пруду. Это дырка в земле, водоем параллельный Ягошихе. Здравствуйте, доброго здоровья. Скажите, зачем вы ныряете в прорубь? Здоровье ради. И только? Ну а что? Пока мне только здоровье надо. А здесь как, водичка чистая? Здесь чистая вода. Тут, когда мы купались и всего, там, там у нас прорыв был, да? После 18 градусов она уже всех микробов убивает. Тем более сейчас она освещена. Очищение души, любовь, страну, Россию люблю, царя люблю. А какого царя? Петра Первого. А кто у нас царь? У нас сейчас нет царя. Сейчас Путин. Я люблю царя Петра Первого. Под нами только что треснул лед. Это немного настораживает. Как бы нам не пришлось тоже принять участие в купании. Прямо в одежде. Тихонечко. Все, сразу спасаю. Не подойти. И убежала. Конечно, я бы тоже убежал. Игашиха Тудей. Лучшие новости. Лучше новости, чем Игашиха Тудей, я совершенно согласен. И самый главный вопрос. Зачем итальянцы ныряют в прорубь? Чтобы быть чище. Перед нами чистый итальянец. Смотрите. Итальянца я чище. Во всех отношениях. Вот можно. Эй! Вот ты-то, ты-то зачем туда нырнул? Зачем? А, для прикола. Так, по-моему, я первый раз по-католически перекрестился. Но это с перепугу. Здравствуйте, да, я как раз девушка, которая будет для вас нырять. Я вчера очень хотел, хотел узнать, о чем думают люди в тот момент, когда они находятся под водой, вот там, под льдом. На самом деле, под водой у меня личные эмоции есть только какие-то конкретные слова, связанные с матом, и э, очень холодно, ни о чем ты, в общем-то, не думаешь, самое главное вылезти дыхание сразу сбивается. Вот это сложно, на самом деле. Такая, э, такая наглядность. Православие э, в наглядном пособии. Нырнул ад, вынырнул рай. Ад, да. рай, ад, да. рай. Согласна, внутри абсолютный ад. Это да. Но еще хуже, когда выходишь вот уже седа и надо начинать одеваться очень холодно. Ну, будем пробовать нырять. Будем пробовать сегодня. Прямо сейчас? <laughs> Да. И Гашиха Туды. Отлично. Вероника, ты сама нырять не думала? Креститься я не буду, потому что я не особо верующий. Ура! Отлично! Сегодня ныряющие в прорубь люди были гораздо убедительнее в своих аргументах в пользу ныряния. Большинство из них сегодня делало это для здоровья. Я задумался и тоже решил попробовать. Сейчас нырну. Честное слово, сейчас нырну. Не могу, очень хочется. Быть здоровым и безгрешным. Вот ведь, а! Шапка упала. Холодная не буду. Буду больным и грешным. Пока. Может быть, в следующий раз.